Nola irudikatzen duzu izango dela gizarte postpandemikoa gure bizitzaren alderdi desberdinetan ikateek izango duten garapenari dagokionez? Virus viralitate kontzeptua izan iteke gure garaiko zeinu nagusia. Gure Mm, garaiko zein nagusia izango dela guk nahi duguna izatea, ez da? Guk eh, nora bideratu nahi dugun e, gizartea eta nora joan nahi dugun, ba horrek markatuko dizkigu zeinuak zentzuk izango diren. Niri viralitatea eta horiek eta eta horiek baino gehiago gustoko litzake izatea elkartasuna, batez ere, eta labur labur esateko birmoldatze, aldaketa, birpentsatze horretan hori izatea zein nagusia. Mm -hmm. Nik ez dakit den e, gure garaiko zein nagusia zen. Uste dut badela muga bat esartzen duen eh, hitza. E, Onaino eh, esan genezake hogei garren mendea izan dela. Orain bai, nola bai, zartu garela, zea eta virus edo viralitatearen ideia badatorra aurretik memetika ere memen e, eh, edapen hau da ideia batek edapen bat eh, gure gizartean edukitzeko daukan unitate minimoa da meme bat eta memetika eta viralitatea aspalitik gaude gurekin, eta nola bai datoz aldaketa garrantzio batetik, eta sare dezentralizatuak, sare banatu etara salto egiten dutela. Interneten garaiak ekartzen duen paradigma bada, eta albidetzen duena komunikazio kanal asko eta bide ezberdinak edukitzea lehen mediatuagoa zegoen e, infosfera edo informazio esparru batekin alderatu. Zauda da, lehen edabide handien bidez egiten genuen soilik komunikazioa eta interneten garaiak irikitzen dutenak hori garatzen denean, etortzen da, ba, beste konexio asko egiteko aukera, eta beraz, ba, edapen, edapen mezu horiek igarotzeko edo transmititzeko beste, beste karakteristika bat. Banetzako, ez dakit, neri maiteri bezala, neri gustatuko nire elkartasuna hitza benetan, datozen garai berrien eh, adierazgarri izatea, baina hori ez, hori ez bada, behintzat, buru jabetza eh, aipatu nahiko nuke. Denok eh, nabaritu dugu, zenolako beharra daukagu e, beste, bestetatik, ez gera pertsona, e, bueno, individuak, e, ez gera individuan agregazio bat, baizik eta behar dugu besteaz, eta horrek esan nahi du, buru jabetzak ematen, eman aldigun klabetakoa da, bai, gure burua aski egin dezakogula, baina ezin dugula buru jabetza horrela ulertuta kolektiboa, hau da, behar dugula, gure bizitzak sostengatzeko e, jende bat eta harreman batzuk eta horrien bidez gero harremanduko gara gainera beste batzuekin gure autonomia horretatik, baina harremanduko gara burujabetza ikuspuntutik. Hau da, autonomia eta burujabetza horrela ulertuta. Bata bestearen interkonexioa, beste, bestearekiko behar hori eraiki bar dugula, baina gure nolabaiteko e, autonomiatik. Hor garrantzuena da erakutsi dela zein diren benetako beharrezko eta sostengatzen, bizitza sostengatzen duten lanak, pentsatu beharko dugu horren bueltan ere, zein da gu sostengatzen gaituzten eh, lanbideak, zein, zein zaintzen gaitu, eta zentzu horretan hortik etorriko da, netzako paradigma berri, etorri beharko luke, beste gauza da zer etortzen den, etorri beharko luke paradigma berri horren sorkuntza, eta hori bai izatekela e, eh, albiste ona.